Ég heiti Solveig, ég er hjókunarfræðingur á smittsjúkdómdeild Asjö í Fósvei og við fórum saman deildin í sleðaferð, bara ótrúlega upplifun, ótrúlega gaman og ég var svolítið stressað fyrir þessu en ég var rosalega örug allan tíman, mér fannst að vera haldið rosalega auðvitað um okkur og já, við vorum 36 saman í ferðinni, bara ótrúlega gaman, mjög fjölbreytt skemmtileg upplifun, eitthvað sem maður kannski gerir ekkert svona venjulega að skella sér en þetta var æðislega, bara mælu með klárlega sko. Þannig að okkur langar að gera eitthvað saman dildinni eftir COVID og hérna bara já, hvað er maður að skella okkur eitthvað skemmtilegt og hefur samband við ykkur og við eitthvað svona gott tilbúð og við bara samanumst ennþá meira þótt við gerum það náttúrulega í vinnur, gerum það í vinnunni en bara ennþá meira núna skemmtilegt að gera eitthvað skemmtilegt saman